皆さんこんにちはゆかチャンネルのゆかですえ今日は1人で出てるってことはそうですドッキリしていこうと思います今日は何のドッキリするかというと2人が起きたら私が浴衣で出迎えるというドッキリをしていこうと思いますゆかチャンネル旅館朝の朝食へようこそ でございますはいなので反応見ていきましょうか早速着替えていこうと思いますそれでは My love language is your time and attention Won't you give some of it to me? I've been lonely lately I've been feeling neglected wish you would've shown me Mm-hmm. すお客様朝食のお時間でございます <laughs> 朝食のお時間でございますああそちらからですかかしこまりましたどうぞ <laughs> お味の方はどうですか 飲み物になっております <laughs> ゆかチャンネル旅館へようこそ。 リカチャンネル旅館へようこそ食事の時間でございます食事の時間でございます笑ってあほらようこそしてるすごい食事の時間でございます はいお客さんお客さんお客さんはもう食べ始めていますまあはいあはいおはようございますはいお前言えよお前朝食だったらさそうそうそう一人でお客様はこちらでございます、はい、なんかえなんか まあと同じじゃんメニューは同じでございますでございます n o ナイスはお気に召しましたでしょうかようこそイカチャンネル考え。ようこそイカチャンネル考え。 じゃああの今日の朝食は10点満点で何点でしょうか私、ビペバキャンもでもかかわいねお母さんねお前やっぷだうんあ <laughs> あ오늘은왜왜왜무슨날인가오늘겨울응 웬웬유카타야오랜만에귀여워응유카약간소 No. 소 No. 리소리今日は、ゆかチャンネル18万人を記念いたしましてそしてゆかチャンネル皆さん皆さんのおかげで18万人突破いたしました けで朝食サービスをゆかちゃんの旅館のオープンプラス18万のあれですか、はい、そうです、いいですね <laughs> うんやったはいハイファイブハイファイブじゃあターンスケジュールは何かありますかこの旅館の 今日ですかはい、考えてないんですねすごい床のお家来たみたいだねなんかいつも匂いたらこういう服着てね買い物したりね買い物したり思い出すね4年前は良かったけどね えー、すごいいいねあのコーヒーは何 <laughs> ですかコーヒーはあの、はい、コーヒーのサービスございません、えー、お母さんどうお母さんどうどうゆかゆかじゃないゆかだゆか 今今日なんかするのこうやってやってうちら何ですかちょっとイラッとしてる <laughs> 何これ橋とかあでしょ <laughs> でもいいね朝起きてこういうイベントはうんいつも山崎さんとか山崎さん <laughs> あのピンクのおじさんとかピンクの歌とかピンクの歌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

ゆか旅館第一はい <laughs> 次の動画で会いましょう